iya kak udah dekat dari Paris itu aku pengen ayah hmm, belum ada kabar apapun Vin tentang ayah polisi juga sudah hampir menghentikan pencarian karena tidak ada petunjuk yang berarti tapi sekitar dua jam yang lalu teman kantor ayah kesini aku ingat temennya ayahku namanya Sogi milik ayahku kayaknya itu petunjuk satu-satunya kita deh Sogi maksudmu jatuh Jepang itu ya tadi tuh aku tuh udah browsing-browsing di internet dan aku tuh nemuin ada seorang ahli sogi yang rumahnya tuh gak jauh dari pusat kota. Oh ya? Wah, kalau gitu besok aku harus ke sana. Kamu kan temenin aku? Iya, Vin. Besok aku temenin. Ketemuan di taman yang kemarin ya, Vin tapi GPT. GPT? Apaan tuh, Fak? Gak pakai pelat. Repes, Bos.

Saya Waldo. Mari silakan masuk. Adik-adik ini siapa? Ada keperluan apa mencari saya? Jadi perkenalkan nama saya Davin dan ini teman saya Diva. Jadi tujuan kami di sini ingin mencari eh ngomongnya pakai bahasa basi gitu loh dia kan bukan detektif yang nyari nyari orang gitu ya udah kamu aja yang ngomong jadi gini pak kami mencari di internet bahwa bapak itu pemain ahli segi benar tak pak wah kalau ahli sih enggak lah kemampuan sogiku itu masih jauh pak di bawah standar saya itu cuma hobi biasa aja pak nah kami di sini itu ingin mencari ayah teman saya yang hilang nih pak Jadi ayah teman saya itu sudah hampir seminggu tidak pulang karena dia suka bermain shogi. Mungkin bapak tahu di mana keberadaan ayah teman saya? Nama ayah saya Niko Mulyawan. Niko ya? Niko, Niko. jangan hmm. Jangan-jangan yang kalian maksud itu Niko pendiri klub shogi Istana Beruang? Saya pernah bergabung di klub Sogi sana Beruang, dan yang saya tahu dari member di sana, pendiri klubnya adalah seseorang bernama Niko. Saran saya sih, coba deh kalian tanya ke ketua klubnya. Mungkin dia tahu sesuatu. Mana kita bisa menemukan ketua klubnya? Saya sih tidak tahu ya gimana alamat rumahnya. Saya juga tidak tahu tuh jadwal sehari-harinya dia ada di mana. Tapi yang pasti, kalian bisa menemui ketua klub saat acara gathering klub. mereka biasa mengadakan gathering club itu di hari minggu ketiga setiap bulannya untuk lokasi saya bisa pak antar kalian ke sana tapi tidak semudah itu mencari info dari ketua maupun dari anggota klub ya udah ya udah bagaimana kalau kalian butuh info darinya kalian harus membayarnya semakin kalian butuh info tersebut semakin mahal pula itu uang yang harus keluarkan. Bukan, bukan uang yang diminta ketua. Ketua itu sangat tidak suka dengan orang yang sukinya lemah. Jadi, dia hanya akan memberimu info jika kamu sudah bertanding soki dengannya. Kalau kamu sangat kuat dan sanggup menang darinya, saya yakin dia pasti akan mengatakan padamu semua yang dia tahu. Tapi kami tidak bisa main soki. Bagaimana jika bapak saja yang tampil melawannya? Wah, kemampuanku masih jauh di bawah ketua. Lagi pula kan, kalian yang ada perlu. Kenapa jadi saya yang tadi? Oke, gini aja. Kamu yang lawan ketua, Devin. Soal kemampuanmu, tenang aja. Biar saya yang ajari kamu. Beneran nih, Pak. Bapak ingin mengajari kami. Iya, asal kamu sungguh-sungguh belajarnya sanggup kalau sanggup pelajarannya kita mulai besok tiap sore di sini ya siap guru oke lah aku harus belajar sogi sepertinya suatu saat sogiku pasti akan berguna